من باريس أهلا وسهلا بيكم أنا مايسترو بشوي عوض درست علوم الموسيقى في جامعة السربون وفي معاهد الكونسرفاتوار المتخصصة وأعمل في المجال الموسيقي هنا في باريس اللي يحب يتعرف عليا أكتر يتفضل يقرأ أول فقرة في وصف الفيديو في الفيديو ده هرد على السؤال الآتي إيه الإمكانيات المطلوبة في كمبيوتر المؤلف والموزع الموسيقي نظرا لأن البرامج الموسيقية النهاردة ضخمة جدا ومعقدة للغاية فتشغيلها لازم له كمبيوتر قوي وسريع جدا في الفيديو ده هقول لكم على الخمس عناصر الأساسية اللي بتضمن قوة وسرعة أداء الكمبيوتر العنصر الأول ال processor أو ال CPU. ال processor هو العقل الإداري في الكمبيوتر هو اللي بيستلم منك الأوامر وبيدور على المعلومات الخاصة بالأوامر دي في الكمبيوتر ولما بيلاقيها بينفذ الأوامر يعني لما بتضغط على زرار تشغيل برنامج ده اسمه أمر ال processor بيستلم الأمر ويدور على معلومات تشغيل البرنامج ده في الكمبيوتر ولما بيلاقيها بينفذ الأمر وشغل البرنامج كل ما كان ال processor سريع كل ما نفذ الأوامر بسرعة الشركات المنتجة لل processor كتيرة على رأسهم شركة انتل وعاملة ثلاث صيحات Core i5 Core i7 و Core i9 وشركة AMD وعاملة ثلاث صيحات زيهم Ryzen 5 و Ryzen 7 و Ryzen 9 أي processor منهم كويس لكن كل ما كان أعلى كل ما كان أفضل كل ما هيكون اغلى على اي حال اي موديل هتختاروه عشان يكون سريع لازم اهتزازاته تكون بين 3 و5 جيجا هرتز في الثانيه ال processor لازم له كمان نظام تبريد كويس عشان لما بيشتغل كتير بيسخن وساعتها بيعطل البرامج او بيقفلها ومن غير ما ياخد رايك والعنصر الثاني ال RAMات او ال ام ال RAMات هي الذاكرة المؤقتة اللي بتجمع وتحفظ المعلومات الخاصة بالبرامج المفتوحة ولما بتقفلوا البرامج ال RAMات بتمسح المعلومات اللي خزنتها الشركات المنتجة لل RAMات كتيرة أهمهم وأفضلهم Crucial، Corsair، G.Skill و Kingston أيا كانت ال RAMات اللي هتختاروها لازم يكون فيها الثلاث مواصفات دول لازم تكون صيحة حديثة DDR4 لازم تكون سريعة بين 2400 و 3400 ميجا هرتز في الثانية لازم تكون سعتها كبيرة 16 أو 32 أو 64 جيجا وطبعا كل ما كان سعتها أكبر كلما استوعبت معلومات تخزينها أكتر وده أفضل كلما هتكون أغلى العنصر الثالث ال hard disk. ال hard disk هو الذاكرة المستديمة اللي بتحفظوا عليها كل حاجة بشكل مستديم الشركات المنتجة لل hard disk كتيرة أهمهم وأفضلهم SanDisk Kingston و Crucial ايا كان ال hard disk اللي هتختاروه لازم يكون فيه الصفتين دول يكون صيحه حديثه SSD علشان ده بيعيش اكتر ولا يتلف بسهولة وسريع جدا ثانيا يكون سعته كبيرة 1000 جيجا كويس لكن كل ما كان أكبر كل ما كان أفضل كل ما هيكون أغلى العنصر الرابع ال motherboard أو اللوحة الأم ودي اللوحة اللي بيتوصل عليها كل عناصر الكمبيوتر الشركات المنتجة لل motherboard كتيرة أهمهم وأفضلهم انتل ام اس اي اي ام دي جيجا بايت واسوس ايا كان ال motherboard اللي هتختاروها لازم يكون فيها الاربع مواصفات دول اولا تكون حديثه وتناسب ال processor والرامات ثانيا يكون حجمها كبير ال chipset تكون بمواصفات عاليه عشان تضمن سرعه ال motherboard والعناصر المتوصله بيها رابعا يكون عليها عدد كبير من المداخل زي USB وغيره العنصر الخامس كارت الصوت الخارجي كارت الصوت هو مركز العمليات الصوتية في الكمبيوتر وعادة ال motherboard بيكون عليها كارت صوت داخلي لكن لو اعتمدنا عليه بيعمل مشكلتين أولا بيستنزف سرعة الكمبيوتر ثانيا الناتج الصوتي في السماعات بيكون رديء جدا ومن هنا جت الحاجة لكروت الصوت الخارجية لتخفيف العبء من على الكمبيوتر ولضمان جودة الصوت الشركات المنتجة لكروت الصوت كتيرة أهمهم Focusrite، PreSonus، Steinberg وشركات تانية كتير وكل شركة عندها عدد من الكروت المختلفة إزاي أختار كارت الصوت المناسب؟ لو هتعزفوا مؤلفاتكم بآلة واحدة وتسجلوا صوتكم بميكروفون واحد وعندكم سماعتين بس يبقى كارت صوت صغير كويس كلما زاد عدد الآلات والميكروفونات والسماعات اللي هتستخدموها في نفس الوقت كلما احتجتوا كارت صوت أكبر يبقى كمبيوتر المؤلف والموزع الموسيقي لازم الخمس عناصر الأساسية فيه تكون كالآتي ال processor سريع الرامات سعتها كبيرة ال hard disk حديث وسعته كبيرة ال motherboard حديثة وحجمها كبير كارت الصوت مناسب لاستخدامكم الحلقة دي خلصت لو عايزين تشوفوا الحلقات الجاية اشتركوا في القناة وفعلوا التنبيه ولو عندكم أي أسئلة تخص أي حاجة عن الموسيقى اكتبوها تحت الفيديو وهرد عليها